hello student chapter number ten chemistry class ten continue करेंगे हम हमने chapter question number seven six तक कर लिया था अब ये चैप्टर नंबर टेन का एसिड स्पेस एंड सॉल्ट्स का question number review question number seven है classify the following solutions as acidic basics basic और न्यूट्रल अब ये चार क्वेश्चन दिए हुए इन्होंने इन्होंने यहाँ पे कंसनट्रेशन दी हुई है ठीक है इस कंसनट्रेशन के लिहाज से हमें आइडेंटिफाई करना है कि दे आर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल दो क्वेश्चन नंबर वन और टू में इन्होंने हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन दी हुई है और थ्री और फोर के अंदर हाइड्रोक्सल आयन की कंसनट्रेशन दी है तो सबसे पहले हमें एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल के बारे में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसकी कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन की एसिडिक के लिए हमें पता है एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन जो भी सब्सटेंस है वाटर के अंदर आप मिक्स करें तो उसके अंदर एच प्लस आइन भी है ओ एच माइनस आइन भी है अगर एच प्लस आइन जो है वो सेवन से कम है तो it will be consider as an acid और अगर H प्लस साइन और O OH minus sign equal है दोनों तो it will be consider as a neutral और अगर H प्लस आइन जो है वो ज़्यादा है instead of O OH minus sign तो ये बेसिक कहलाएगा ठीक है अब हम इसको देखते हैं पहला क्वेश्चन था a solution that has hydrogen ion concentration इसकी कितनी है one one into tens to power minus three minus three means P H three है ठीक है जब पी एच थ्री है तो it will be consider as as an acid right अच्छा सेकेंड क्वेश्चन है a solution that has hydrogen ion concentration one point zero into tens to ten to power minus ten means जो इसका पी एच होगा वो टेन होगा ठीक है जब पी एच टेन है तो it will be consider as a basic क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जो है वो टेन है तो टेन मीन्स ये बेसिक होगा अब अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तो ये हमारे पास ऑलरेडी की मौजूद है इसकी मदद से हम करेंगे a solution that has hydroxyl ion concentration अब यहाँ पे हाइड्रोजन आइन नहीं दिया हुआ है हाइड्रोक्सलाइन दिया हुआ है ठीक है तो हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सलाइन अगर हमें है तो हम उसके इसके लिए कैलकुलेट करते हैं जिसका हमारे पास ऑलरेडी जो है ये फॉर्मूला है P H is equal to fourteen minus P H P O H ठीक है अब पी ओ एच हमें मालूम करना है तो पी ओ एच हम पहले ले आएँ लॉग जो है हमारा ओ एच का लिखना होगा यानी कंसनट्रेशन ओ एच की लिखनी होगी और उसमें से जो है फोर्टीन में से माइनस कर देना होगा ठीक है अब यहाँ पे जो है माइनस थ्री है तो माइनस थ्री को हम माइनस फोर्टीन से माइनस करेंगे तो हमारे पास एलेवन तो पी एच जो आएगी वैल्यू वो एलेवन आएगी तो पी एच एलेवन का मतलब ये है it will be basic in nature इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एच प्लस आइन की हमें निकालनी है और टोटल जो हमारे पास फोर्टीन होता है जिसमें से जो है सेवन सेवन एसिडिक और बेसिक हो तो न्यूट्रल होता है तो इस इक्वेशन की मदद से भी हम निकाल सकते हैं कि एच प्लस नाइन की हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे फोर्टीन को जो है डिवाइड कर देंगे ओ एच माइनस नाइन से जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होती है बल्कि प्लस या माइनस होती है जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस तो हमारे पास एलेवन आ जाएगा तो ये भी हमारे पास बेसिक इन नेचर है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो एलेवन आएगी और एलेवन पी किसी चीज़ का सब्सटेंस का होगा किसी किसी भी चीज़ का होगा स्पेसिमन का होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा वो बेसिक इन नेचर कहलाएगा अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर है आई थिंक ये ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर जब हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे the solution that has hydroxyl and concentration one point zero zero into tens to power minus ten अब माइनस टेन एम का मतलब ये है कि पी इसका टेन है ठीक है पीएच जो है हमें निकालना पड़ेगा पी ओ एच टेन है यानी ओ एच आइन की कंसनट्रेशन टेन है तो हम इसको दोबारा इसी तरह से करेंगे हमारे पास एक्चुअल जो इक्वेशन है P H is equal to fourteen minus P O H तो पी ओ एच यहाँ पे टेन है फोर्टीन में से टेन माइनस करेंगे तो हमारे पास पी एच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फोर आएगी ठीक है जब पी एच की वैल्यू फोर आएगी तो हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलता है कि पी एच फोर जो है वो क्या होता है एसिडिक होता है ठीक है सेवन और सेवन से कम जो है वो 6.9 और उससे कम जो है वो एसिडिक कंसिडर होते हैं इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम निकालें तो P H plus P O H होता है तो पी एच और मल्टीप्लाई करेंगे पी ओ एच को तो पी एच की वैल्यू हमने ऊपर ऊपर रख दी है और पी ओ एच की वैल्यू हमने टोटल जो है नीचे रख दी तो एच प्लस साइन हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं फोर्टीन और ये जो क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड करके हम इसको शिफ्ट करेंगे तो फोर्टीन में से टेन माइनस हो जाएगा जो फोर्टीन में से टेन माइनस हो जाएगा माइनस फोर वैल्यू आएगी जो फोर वैल्यू है वो लेस देन सेवन है तो it will be consider as an acid okay next question की बात करें क्वेश्चन नंबर एट जो हमारे classify the following substances as Lewis acid and Lewis base Lewis की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर पे है अगर कोई सब्सटेंस है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और वो अगर किसी को डोनेट करता है it will be consider an base और अगर कोई सब्सटेंस जो है वो इस काबिल है कैपेबल है और एक्सेप्ट करता है lone pair it will be consider as a base सारे जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उसको लूज़ करने के बाद उनका वैलेंस शेल खाली हो जाता है they having tendency to gain electron तो फिर वो एसिड होते हैं और सारे नॉन मेटल क्योंकि वो ऑलरेडी जो है आइन की सूरत में होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके होते हैं तो they having tendency to give the lone pair ठीक है इस बात को जहन में रखते हुए हम देखते हैं ammonia N H three nitrogen जो है वो ग्रुप फाइव का इसके पास एक लोन पेयर होता है थ्री बॉन्डिंग पेयर होते हैं so so, since ammonia proton the N H four so it will be as a base ठीक है क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा अमोनिया के साथ अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और चूँकि लोन पेयर दे रहा है तो ये बेसिक होगा ठीक है फ्लोराइड इसके वैलेंस शेल में जो सेवन इलेक्ट्रॉन थे एक वो गेन करके जो है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बॉन्डिंग उसके पास पेयर है और तीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है इट मीन्स कि दे आर हैविंग कैपेसिटी और capable to lose to give the electron pair fluoride has lone pair ठीक है तो फ्लोरीन एटम जो फ्लोराइड एटम होता है आइन है उसके पास लोन पेयर मौजूद है so it is electron pair donor so it is consider as a base water water जो है इसके अंदर दो एलिमेंट है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो having two lone pair non bonding है और दो जो है उनके बॉन्डिंग लोन बॉन्डिंग पेयर है ठीक है तो हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा वो एज अ एसिड भी यूज़ कर कर सकते हैं एज अ बेस भी दोनों तरह से यूज़ कर सकता है लेकिन यहाँ पर जो है वाटर जो है वो एज एन एसिड करेगा क्योंकि उसके वैलेंशियल के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन के पास ठीक है इसी तरह बोरोन ट्राईफ्लोराइड है बोरोन ट्राईफ्लोराइड की बात करें तो बोरोन में जो है वो थ्री ग्रुप थ्री ए का है और थ्री ए का मतलब कि इसके वैलेंशियल में तीन इलेक्ट्रॉन है तीन फ्लोरिन एटम के साथ मिलकर उसने बोरोन ट्राईफ्लोराइड बना दिया अब लेकिन उसका वैलेंशियल इनकम्प्लीट है इसके वैलेंशियल में होने कितने चाहिए थे एट इलेक्ट्रॉन लेकिन बॉन्डिंग के बाद भी इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है तो ये क्या करेगा boron in boron trifluoride has incomplete octet इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है has it has six electron three pair ठीक है तीन इसने फ्लोरीन के साथ बनाया है तो बोरोन ट्राइफ्राइड जो बनाया तो इसके पास तीन पेयर बन गया ठीक है so it need an electron pair to complete its octet तो क्या करेगा उसको अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और चाहिए has boron trifluoride is an electron pair acceptor तो फिर ये क्या कहलाएगा ये लुइस एसिड कहलाएगा अच्छा क्वेश्चन नंबर नाइन जो है गिव द बॉस्टिक Lowry definition of an acid write an equation that illustrate the definition ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं जरा हमें डिटेल चाहिए होती है तो हम इसको डिटेल में दे सकते देख लेते तो हम सिर्फ एसिड की बात नहीं करेंगे हम साथ में बेसिस की बात भी करेंगे अच्छा ब्रॉस्टिक लोरी थ्योरी क्या कहती है it is also called proton theory of acids and base proton theory इसलिए कहते हैं कि इस थ्योरी के अंदर जो बेस बनाया गया है जो जिसकी बेस बे, बेस बे, इसकी जो बेसिक है वो इलेक्ट्रो वो हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोजन आयन को उन्होंने बेस बनाते हुए ये कहा है कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है एक्सेप्ट कर रहा है तो it will be consider as an base और अगर कोई सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है it will be consider as a base इसी वजह से इसको proton theory of acids and bases भी कहते हैं ठीक है ये इंट्रोड्यूस करवाया था 1923 में दो जो है साइंटिस्ट है डैनिश डैनिश केमिस्ट थे निकोलस ब्रॉन्स्टिन और उनके साथ इंग्लिश केमिस्ट थे थॉमस मार्टिन लोरिंग ठीक है इन्होंने क्या कहा था any substance any compound that can transfer a proton to any other compound is an acid कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है and the compound that accept a proton is a base अब वो सब्सटेंस जो कि वो प्रोटॉन ले रहा है हाइड्रोजन आइन ले रहा है it will be consider a base अब proton is a nuclear particle है ना ठीक है ये न्यूक्लियर पार्टिकल है इसके पास वैलेंस शेल बिल्कुल एम है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं है with a unit positive electrical charge उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है it is represented by the symbol H plus इसका जो सिंबल है वो एच प्लस लिखा जाता है because constitute the nucleus of the hydrogen atom उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद है और कुछ भी नहीं है राइट अगर हम बात करें uh, any compound that can transfer a proton to any other compound is an acid हम ये कह रहे हैं कि जो भी substance है अगर कोई हाइड्रोजन आइन दे रहा है तो वो एसिड है अब इसके अंदर अमोनिया और वाटर को हम कंसिडर कर देते हैं हमें नज़र आ रहा है कि अमोनिया ने जो है ये हाइड्रोजन को अपने लोन पर दिया है ठीक है हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसके पास अमोनिया के पास तो अमोनियम आइन बन रहा है क्योंकि इसने एक uh, प्रोटॉन लिया है ठीक है एक हाइड्रोजन आयन लिया हाइड्रोजन लिया है तो ये प्रोटॉन जो है एक्सेप्टर बन गया चूँकि प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो it will be consider the base जबकि वाटर ने जो है एच टू ओ ने जो है अपना एक एच प्लस आइन यानी प्रोटॉन दे दिया है वो प्रोटॉन दे दिया है तो वो ओ एच माइनस आइन बन गया है चूँकि ये एक्स डोनर है तो ये क्या कंसिडर होगा एज अ एसिड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एस सी एल और वाटर की एस सी एल और वाटर की जब हम बात करते हैं तो compound that accept a proton space जहाँ पे जो सब्सटेंस जो है वो एक्सेप्ट करे वो बेस है जो ले दे रहा है डोनेट करे वो एसिड है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एस का जो हाइड्रोजन है वो डोनेट किया जा रहा है वाटर को तो एस डोनेट कर रहे हैं और वाटर एक्सेप्ट कर रहा है तो एस जो है एस क्या कंसिडर होगा एसिड और वाटर कंसिडर होगा बेस ठीक है एक और एग्जांपल देख लेते हैं अमोनिया वाटर की जो अभी हमने पहले देखी तो हमें ये पता है कि वाटर अमोनिया आपस में मिलने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है चूँकि वाटर ने जो है वो अपना हाइड्रोजन दिया है प्रोटोन दिया है तो इस वजह से वाटर जो है वो एक्ट करेगा ऐसा लोई एसिड जबकि अमोनिया एक्ट करेगा ऐसा बेस ठीक है ये दोनों मिल के जो है कॉन्जुगेट पेयर बना लेंगे एसिड के और कॉन्जुगेट पेयर बना लेंगे बेस के ठीक है अब कुछ है यहाँ पे सबसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि एसिड और बेस की जैसे अमोनिया एस और अमोनिया की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की बात करें तो बाईसल्फेट और हाइड्रोनियम आइन बनता है नाइट्रिक एसिड की और मिथनॉल की बात करें तो नाइट्रेट और मिथनोलियम आइन बनता है अगर एसिटिक एसिड और वाटर की बात करें तो एसिटेट और हाइड्रोनियम आइन बनता है ये सारे के सारे जो एच प्लस आइन हमें दे रहे हैं हाइड्रोजन दे रहे हैं they will be consider as a Lowry acid acid और वो सारे के सारे सब्सटेंस जो कि H प्लस आइन जो एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्सेप्टर बन रहे हैं they will be consider as a base ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें क्वेश्चन नंबर टेन के अंदर क्या identify Bronsted acid and proceed base in the following reaction अब ये हमें सिक्स रिएक्शन दिए हैं इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि एसिड कौन सा है बेस कौन सा है तो जहाँ पे H प्लस साइन है डोनेट किया जा रहा है वो एसिड कंसिडर का और जो सब्सटेंस या कंपाउंड H प्लस साइन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करें it will be consider as a base अच्छा यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड है वाटर के साथ रिएक्ट कर है एसिटेट और हाइड्रोनियमाइड बना रहा है एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन जो है वो दिया है किसको दिया है वाटर को तो जो दे रहा है वो एसिड होगा डोनेट कर रहा है और जो ले रहा है एक्सेप्टर है it will be consider as a base so acetic acid converted to acetate by donating proton H plus it is acid where is water H2O converting to hydrogen ion by accepting H plus ion therefore water is a base ठीक है दूसरा हम देखते हैं बाइकार्बोनेट है वाटर के साथ मिक्स करता है कार्बोनेट बनाते हैं हाइड्रोनियम आइन बना रहे बाई कार्बोनेट के पास कार्बोनेट के पास एक एच प्लस आइन है जो कि हाइड्रोजन प्रोटॉन है किस सूरत में ये प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया जाता है वाटर को तो bicarbonate act as an acid and water जो एक्सेप्ट करे it will be act as a base so तो carbonate loses an H plus ion so it is an acid therefore water gain H plus ion so it will be consider a base अच्छा तीसरा हमारी जो इक्वेशन है अमोनिया वाटर की है अगर हम अमोनियम वाटर की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये अमोनिया जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन ठीक है प्रोटॉन और वाटर जो है वो लूज़ कर रहा है प्रोटॉन तो water is converted to O H minus ion by donating proton so water is an acid and ammonia accept the H plus plus and form the ammonium ion so it will be consider as a base okay अगर नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें नंबर फोर के तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड और क्लोराइड हाइड बना देते हैं अब ये कार्बोनिक एसिड जो बना है वो ये एस ने अपना एच प्लस आइन जो है डोनेट किया यानी प्रोटोन डोनर बन गए और बाइकार्बोनेट ने जो है वो क्या किया है वो एक हाइड्रोजन आइन एक्सेप्ट किया है तो ये कंसिडर हो जाएगा बेस ठीक है S C L loses an proton ठीक है hydrogen plus ion so it is we consider an acid bicarbonate contains the H plus sign so it will be considered a base ठीक है इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड है हाइड्रोजन सल्फाइड की हम बात करें तो वाटर के साथ hydrogen sulphide hydrogen sulphide ion की बात करें ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सल्फाइड बनता बनाता है हाइड्रोनियम आयन बनाता है अब ये जो हाइड्रोजन uh, सल्फाइड है इसने लूज़ किया है एक हाइड्रोजन ठीक है ये हाइड्रोजन जो उसने लूज़ किया है तो ये uh, चूँकि डोनर बन गया है इस वजह से कंसिडर होगा एसिड और ये वाटर जो है इसने एक हाइड्रोजन आयन प्रोटोन एक्सेप्ट किया तो ये कंसिडर हाइड्रोजन हो जाएगा एज अ बेस ठीक है लास्ट इक्वेशन है हाइड्रोजन सल्फाइड की यह हाइड्रोजन सल्फाइड आइन था यह हाइड्रोजन सल्फाइड है हाइड्रोजन सल्फाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम आइन और बायसल्फाइड आइन बनता है ठीक है ये हाइड्रोजन सल्फाइड इज डोनेटिंग ये जो एच प्लस डोनेट कर रहा है तो it will be consider an acid because ammonia accept ammonia जो है प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है so it will be consider the base अच्छा अब क्वेश्चन नंबर इलेवन की हम बात करें तो एलेवन के अंदर उन्होंने चार इक्वेशन दी है और हमें लुइस के हिसाब से बताना है आइडेंटिफाई करना है कि which one is Lewis acid and which one is Lewis base ठीक है अच्छा आइडेंटिफाई जो हम करेंगे सिल्वर है हमारे पास साइनाइड है और सिल्वर साइनाइड बनता है ठीक है कैटाइन जो है सिल्वर जो है वो लुइस एसिड है क्यों लुइस एसिड है since it is able to accept proton क्योंकि ये एक्सेप्ट करे प्रोटोन ठीक है अगर हम साइनाइड आइन की बात करें तो साइनाइड आइन जो है आइन जो है वो बेस के तौर पे करेगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पेड़ अच्छा बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड की बात करें बोरोन हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बोरोन हाइड्रोक्साइड में हमें पता चलता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बोरोन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो बोरोन हाइड्रोक्साइड क्या होगा वो एसिड होगा और ओ OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सल आयन जो है वो चूँकि लुइस बेस बनेगा क्योंकि ये डोनेट करा है इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन इसके अंदर है ऑक्सीजन जो है having the lone pair non bonding electron ठीक है अगर कॉपर आयन और अमोनिया की बात करें तो कॉपर जो है अमोनेट बनता है अगर हम इसकी बात करें तो कॉपर जो है वो लुइस एसिड है क्योंकि कॉपर ने के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत है ठीक है और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के पास जो एक लोन पेयर है जो नाइट्रोजन के पास मौजूद है क्योंकि अगर नाइट्रोजन ग्रुप फाइव का एलिमेंट है उसके पास एक नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर मौजूद है वो उसको क्या करेगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर डोनेट करेगा डोनेट करने के बाद अमोनिया कंसिडर होगा ऐसा बेस अच्छा यहाँ पे हाइड्रोक्सलाइन और एलमिनियम हाइड्रोक्साइड है एलमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वर्क करेगा एज अ लुइस एसिड क्योंकि इसके पास जो है ओ OH है और ओ OH तीन पेयर हैं तीन तीनों पेयर के पास ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन के पास क्या होता है लोन पेयर होता है दो ठीक है जो कि नॉन बॉन्डिंग का होता है तो ये एक्सेप्ट करेगा तो ये लुइस एसिड की बनाएगा और ओ OH ग्रुप जो है यहाँ पर जो मौजूद है वो क्या करेगा बेस बनेगा क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो हमारे पास है आइडेंटिफाई करना है हमें लुइस एसिड और बेस को एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड सिल्वर मिथोनॉल और ये साइनाइड आइन है हाइड्रोक्सल आइन है और क्लोराइड आइन है ठीक है अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो एलमिनियम ट्राईक्लोराइड जो है वो क्या है लुइस एसिड है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है सिल्वर जो है वो एसिड होगा क्योंकि एसिडिक इन नेचर होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है ठीक है मिथनॉल हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो लुइस बेस होगा क्योंकि वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर और अमोनियम मिथनॉल अमोनिकल मिथनॉल की बात करें तो क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करते हैं तो बेस कंसिडर होगा साइनाइड आयन की बात करें तो साइनाइड आयन जो है उसके पास नाइट्रोजन है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है ठीक है तो ये कंसिडर होगा बेस और ओ एच माइनस आइन की बात करें तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे देने की सलाहित रखता है तो कंसिडर होगा एज अ बेस और आयरन ट्राईफ्लोराइड की बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने की जैसे it will be consider as a acid ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारा जो था classify water as a proton donor और एक्सेप्ट ये भी हमारा लॉन्ग में भी आ सकता है ठीक है इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं water can act as both an acid and base at the same time refer to auto ionization और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं water molecule accept a proton and in other donate a proton एक वाटर मॉलिक्यूल जो है एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डोनेट कर देता है प्रोटॉन यहाँ पे दो एग्जाम्पल मौजूद है this mean water behave like an acid and behave like behave as well as as a base तो वाटर का कभी एसिड के तौर पे वर्क करता है यानी बेस से रिएक्ट करता है कभी बेस के तौर पे वर्क करता है मीन्स एसिड से रिएक्ट करता है इट एम्फोटेरिक इन नेचर या एम्फोटेरिक नेचर होते हैं यानी ड्यूल इन नेचर होते हैं substance that react with both acid and basis are called amphoteric substance तो वो सारे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं ठीक है यहाँ पे दो एग्जाम्पल दी है प्रोटोन एक्सेप्टर की और प्रोटोन डोनर की प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात करें तो एस के साथ हम जब वाटर को रिएक्ट करते हैं तो वाटर क्या कहते है एच प्लस आइन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है एक्ट एज अ बेस इसी यही वाटर जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है अपना एच प्लस आइन जो है वो डोनेट कर देता है और ये एक्ट करता है एज एन एसिड ठीक है प्रोडक्ट में हमें क्या बनेगा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन क्लोराइड बनेगा जब एस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्सल आयन बनेगा अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो हमारा है write equation showing the ionization of the following S R N S acid हमें इक्वेशन लिखनी है इक्वेशन आपको पता है जब भी हम आर एन एस क्या कहते हैं when substance dissociate H plus sign और O H minus sign in aqueous solution will be consider as a acid और बेस अगर एच प्लस साइन वाटर में लिबरेट हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है या डोनेट कर रहा है तो वो एसिड कंसिडर होगा और किसी सब्सटेंस के अंदर O H minus sign liberate हो रहा है या डोनेट किया कर रहा है एक्वे सोल्यूशन के अंदर तो वो कंसिडर होगा बेस अगर हाइड्रोजन आइडाइड की बात करें तो एच प्लस साइन और आई आई माइनस साइन बन रहा है यानी आयोडाइड आइन और एच प्लस साइन बन रहा है तो ये क्या है एसिड है अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जब भी होता है तो नाइट्रिक एसिड में क्या होता है यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है एच प्लस आइन और नाइट्रेट आइन देता है तो ये क्या होगा एसिड कह कहलाएगा अच्छा हम यहाँ पे भी एक और इक्वेशन भी देख लेते हैं write equation showing the ionization of the following as Bronsted acid हमें बताना है कि इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा है तो नाइट्रिक एसिड है वाटर के साथ रिएक्ट रहा है हाइड्रोनियम आइन और नाइट्रेट आइन बन रहा है तो अब अगर गौर से देखिए तो ये नाइट्रस एसिड जो है तो क्या होता है कन्वर्टेड टू नाइट्रेट ठीक है नाइट्रेट आइन में कन्वर्ट हो जाता है by donating a N O two is an acid टू क्या होगा वो एसिड कंसिडर होगा और यहाँ पे ठीक है एच एन टू जो है वह डोनेट करा है एच प्लस आइन तो फिर वो क्या बनेगा वो एसिड कंसिडर होगा वाटर चूँकि वो एक्सेप्ट करे तो वाटर क्या बनेगा बेस बनेगा अगर हम S C N hydrogen cyanide की बात करें तो हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन आइन और साइनाइड आइन बनता है तो हमें पता है कि S C N hydrogen cyanide ने जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइन जो है डोनेट किया है चूँकि वो डोनेट करे प्रोटोन तो ये क्या होगा कंसिडर होगा एसिड और वाटर मॉलिक्यूल ने चूँकि एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोनियम आइन में कन्वर्ट हो गया तो will be consider as a base ठीक है if you have any question kindly message में थैंक यू